Olá, bem-vindo ao canal Mundo Agrimensor. Vamos aprender a configurar o AutoCAD. Eu vou puxar um arquivo novo aqui que eu já tenho a minha configuração, meu template. Vamos usar aqui a configuração do Denit. Open. Vou guardar ele aqui, abrir o novo arquivo Drawing. Ok. Vamos digitar OP, Enter. Vamos lá. As primeiras opções. Em, aqui em Display, caso você queira alterar a cor do fundo do modelo de desenhos, você pode alterar nessa opção. Eu vou deixar o preto aqui. Você pode escolher a, a cor do, de todos os, os outros, até da, da linha de comando está ok. Aqui ó, você pode escolher o tipo de, de arquivo para salvar, né? Pra, como é o 2018 que eu estou utilizando. Do arquivo, o AutoCAD do 2015 ao 2017, se não me engano, eles usam ou salvam no arquivo 2013, mas caso você esteja utilizando uma, caso os seus clientes utilizem uma, uma versão AutoCAD mais velha, você pode selecionar aqui para ele salvar em, em outra. Eu utilizo o 2013. Essa opção de Plot Corruption eu não, não altero, nem em sistemas. Aqui em User Preferences, Right Click, click Right Click Customization. Botar para então, quando ele estiver no modo Default, repetir o último comando, em Edit Mode, utilizar o atalho do menu e no comando clicar com o botão direito significa Enter, para ele como se fosse um Enter. Essa é a melhor maneira de utilizar o CAD. Aqui em Source Content Units, melhor sempre deixar em metros, opção drafting, e 3D modeling, selection, não, nunca foi alterado nada. Aqui em profiles, é, para salvar o seu, a sua configuração, você dá um nome, aplicar e ok. Muda a as unidades do arquivo com o comando ddunits, mais enter, usando o tipo de decimal, o tipo de precisão, o, como você quer que o ângulo seja exibido, aqui o tipo da escala, né, como será mostrado, em metros, aqui sempre Internacional. E a direção é este zero. Ok. Essa, o arquivo, ó, esse objeto, o CS aqui, eu sempre costumo desligar, o CS icon, utilizando esse comando e off, desligando. Não gosto que seja muito exibido, exibido muitas coisas na tela, então eu sempre acabo desligando ele. Aqui, ó. Vou usar arquivos de escala. Bom, a escala aqui, eu também gosto de sempre deixar certo. Isso aqui, adicionando. Vamos botar a escala aqui. 1 para 5000. Aqui em Paper Units, você vai pôr 1000. Em Drawing Units, 5000. Assim, ele já vai ficar configurado as outras opções aqui não estão configuradas, está utilizando a, a, própria configuração do CAD, mas dá para adicionar também, Vou dar 1000, 1000 e 1000. Agora onde tiver isso aqui, existe aqui, ok, então não tem problema, vamos adicionar aqui, ok. E assim, você pode sempre adicionar uma nova configuração para 500, vamos corpo. A primeira aqui em PB Units sempre mil em Draw Units a escala desejada. Assim, beleza. Você também pode é, alterar aqui no, o estilo de annotate, editando din style. Ah, temos várias opções aqui. Você pode alterar a sua de acordo com o desenho que você está fazendo, suprimindo as, as linhas exteriores, assim, símbolos, mexendo, precisão, mexendo na precisão aqui do, das unidades que são exibidas, pode adicionar tolerâncias. Bom, eu sempre eh, eu faço duas configurações de annotate. Eu deixo uma com uh, ah, para exibir as unidades em metros. E aparece já o, o M no final lá. E, e, e depois eu crio um outro tipo anotativo para exibir apenas os ângulos. Vindo aqui, depois na, na opção aqui adicionar, novo aqui. Continue. Você pode tirar aqui o N do sufixo e preparar aqui para exibir os ângulos, assim quando você for uh, ah, usar, utilizar o seu desenho em medidas uh, angulares, você pode já utilizar essa essa, esse novo. Aqui você pode dar um nome para ângulos, ângulos tá? Então já está ali ISO 25, já está certo. Assim você tem as configurações do Dimension Style para utilizar no seu, é, no seu desenho. Aqui também eu gosto de configurar é, points from file. Eu gosto muito de utilizar é, os importar os arquivos do, do bloco de notas é, retirados do GPS ou da estação total para carregar aqui no, no AutoCAD. Geralmente eles vêm é, com espaço ou vírgula, você pode modificar ele aqui, selecionando, modificar e alterar as propriedades aqui. Vendo primeiro a descrição, depois o norte, o oeste e por último a elevação do ponto. Tá aqui vírgula, para saber que esse utiliza vírgula. Você pode carregar um, qualquer arquivo TXT que você tem no computador para configurar aqui. Ok. Ele já reconhece o arquivo. Você pode, então, clicar aqui para adicionar pontos a um grupo para ele, para ele salvar, é, você poder desligar o, o, os pontos assim que possível. Certo? Eu não vou carregar ele aqui porque agora nós vamos salvar esse arquivo. Vem aqui e salvar como? Um template salvar arquivo TWT um desses arquivos que é utilizado para um, é, carregar como base, como modelo. Então aqui só AutoCAD 3D 2017, não tem a linha, não vai substituir nenhum deles que eu tenho. Ok, aqui você pode escolher qualquer coisa. E eu posso habilitar ele para sempre que eu criar um novo arquivo, ele vir já configurado desse jeito, para eu não ter que ficar configurando toda vez. Aqui na opção Mop Enter em Options, ele faz, vem né, aqui em Template Settings, Default Template File Name for new seleciono essa opção de baixo aqui, e Browse, e seleciono o arquivo criado, salvo anteriormente com todas as configurações. Toda vez que você configurar seu arquivo, o seu arquivo DWG, o arquivo que base, modelo de, que você utilizar para o desenho, é sempre bom você salvar como DWT, para sempre que você criar um novo trabalho já vir é, baseado nesse arquivo, para não ter que ficar sempre configurando. Porque isso é, é a pior coisa que tem, né? é muito chato. Toda vez que você abrir um arquivo novo, um trabalho novo, você tem que reconfigurar de acordo com, com seus é, atributos, né, de acordo com o que você quer. Então é mais fácil já criar um arquivo de modelo, um arquivo template, e assim utilizar. Tá certo? Bom, eu acho que por enquanto era isso que eu queria mostrar. <laughs> aqui eu já tenho meu arquivo criado aqui, né, AutoCAD Civil Underline Alex, que é um, toda vez que eu crio um, um arquivo novo aqui no AutoCAD, ele já vem já com a minha configuração. novo. Opa, ah, desculpa, clicando aqui em cima. Ele já é, abre um novo arquivo na, baseado naquelas configurações que eu criei anteriormente. Essas, essas configurações eu já fiz antes, com, com todas as, as escalas já aqui na, certinho, de acordo com o que eu quis. É, se você também tem alguma dúvida, algum, alguma pergunta para fazer, pode deixar aí nos comentários. Peço para vocês dar um, dar um like no vídeo e se inscrever no canal. É, provavelmente mais para frente, com certeza, colocarei mais, mais vídeos com mais algumas informações. Ok? Muito obrigado por assistir e até a próxima.